شغل إيه، على صبي قلت لكم لازكين بدنا إيه، إيه، خلينا نقعد خلينا نصور شوي من عندي ابعد ربحت معاه والله قبلت لغايه شوي كلف هيك هسه غريب تقعد بساعده اذا مثلا بينزل من هنا بساعده